Astăzi este despre a abera. În dicționar este a te îndepărta de adevăr sau de bunul simț. Și există o campanie pentru ajutorarea bolnavilor de cancer pe internet, în care o vedetă se alătură și ne roagă să facem un selfie zâmbind și al doilea punct să mergem să donăm bănuți. Al doilea punct este foarte îndreptățit, însă primul mi se pare că se îndepărtează de bunul simț pentru că nu știu câți dintre cei care își fac selfie zâmbind pe Facebook se duc repede să doneze bănuți și nu știu cu ce ajută poza aceea zâmbind uh, pe bolnavi. Ideea este că cred că abera este exact ca, chiar cum spune dicționarul, a te îndepărta de adevăr și de bună simț. Să ne revenim, oameni buni. Tu ce părere ai de campania asta? Te rog, lasă-mi și mie un coment. Ceau!